蚊子又咬了，这个包，两个包，快点拿！哎呀，是那种小蚊子咬。咬什么？最近没有时间陪宝宝，经常跑外卖，啊，挣了一些钱，打算今天过来之后，明天就带宝宝去吃大餐。长得真好啊！小娃长得也很好啊。那个那个饼可以少一点，不要了，不要。 搞点粥啊，粉啊？我吃个粉吧？你吃个什么粉？女童粉。这是肠粉。有米粉，我刚看到人家发的。先给妹妹点个粥吧。凤爪有没有？点起点。这里以前都有凤爪的。要。你要啊？不给你吃。 会玩三上次吃过，那个小小的，看看我的妈，在这里等了十分钟还没好？都急死了。你看。啊。带这两个货出来吃个早餐，吃完早餐等一下去西药仓库吃一会吧。 点了半等了半天，他的餐终于发了。你看，哦，两大袋。哎呀，你这个点我们吃啥啊？碰到同行特别有感触，看到他等餐，感同身受的着急。你看我们今天点点了多少钱啊？六十块，我昨天晚上跑了九十八，绰绰有余，够你们两个吃。两家。 我们的，你看他的眼睛，望眼欲穿的感觉啊，这个啥，我们的餐还没来啊！宝，我们的餐怎么还没来？宝宝，转过头来。宝宝，到了没有？宝宝，你的餐来了没有？没有。呀呀呀呀，好多呀，多呀！虾饺都来啦，宝宝。虾饺、鸡爪爪、绿茶饼，好丰盛啊！ 说什么？对，好烫！好烫！一家人能坐在阳光下吃这简单干净的一餐，突然觉得好幸福啊！要吐骨头啊，不能吞掉啊！我的好哥哥，你好吃吗？ 灿烂阳光划过大树，留在地上桌沿的都是各式大小的斑点。最最简单的幸福是这样子吧？有个叶子掉我们桌上了， <laughs> 哎呦，是棍子就掉了。小凳子掉了。啊，没事。来来来，来了哦，我们的尖角又来了哦。哎呀，还过核桃包，核桃包，哎呀，一上不上就嘴一上好。 想扎，你先站着。河汤包，快吃河汤包。好了，河汤包三十八块，三十八是吧？好吃吗？ 爸爸吃一口吧，要不要给爸爸吃啊？我我要吃你手上的。 <laughs> 我看到我要吃，转过身去大口咬。这拼多多衣服一套。美团又来了，来了，谢谢您。